hate speech, harassment, bullying, extortion, and image manipulation have become enormous problems online. If we want to put an end to the abuse women experience online, we need updated European regulation of the internet. Stress, niepokój, ataki paniki. Skala przemocy w internecie wobec kobiet rośnie, a Unia Europejska wciąż nie ma przepisów prawnych żeby jej przeciwdziałać. Das ist nicht neu. Was aber neu ist, ist, dass man mit Hass gegen Frauen Geld verdient, dass es ein Geschäftsmodell ist. Denn Online-Plattformen fördern Hass und Hetze, weil sie damit viel Geld verdienen und damit muss Schluss sein. Und gleichzeitig können wir mit diesem Gesetz auch für Regeln sorgen, die das Netz wieder zu einem sicheren Ort für Frauen machen. Und das tut Not. Och vi får inte stanna vid att konstatera detta utan vi måste bekämpa de normer som gör att framförallt män hotar, trakasserar, slår och dödar kvinnor. Och därför uppmanar jag EU-kommissionen att presentera en omfattande lagstiftning som tvingar alla medlemsländer att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i alla rum.